電車でも優先席っていうのがあって、うん、じゃあ早い者勝ちかって言ったらそうじゃないわけじゃんうんうんうん、誰か必要とする人が来たら譲るということが優先っていうことなわけなんだから、わがままだって書かれるから、うん、なんかもう書きづらいよね皆さんこんにちは現代のもののけ姫ことまこです、えー、今日は、えー、刺身ちゃんと一緒に じいちゃんと一緒に、えっと、我々炎上炎上グループ最近最近炎上グループになってるのでこうやって笑いながら言うとまた怒られる楽しみますじゃあ <laughs> でもなんか本当でもそのなんかねまあ一番は最近はエレベーター問題でお互いが、うん、さしみちゃんのあれは TikTok で まあ、すごい、えーと、いろいろ言われて私は私で、まあ、Twitter でもからまたその後に取材を受けてその記事が Yahoo とかにこう天才とかに、ね、なって載った時にまたよりいろんなコメントがたくさんあったので、まあ、普段 まあ、やっぱりこうオブラートに包みながら私たちも言っている部分もあるし、まあ、こっちからだけの発信でさ話してることもあるけど、まあ、でもそういう時だってあっていいじゃないかと私は <laughs> 思うので今回一応タイプの違う車椅子ユーザーとしてあとこう生きてる場所というかね <laughs> 都会で生きてる人生息地が田舎で生きてる人の違いとかも含めて、まあ、今回のエレベーター問題とかあとこういうのもやっぱいろいろあるよねっていうのをちょっと、はい まあ本当に愚痴になるから、うん、でも聞いてほしい知ってほしいなというふうに思います、はい、遠慮なく言っていこうと思いますはい、さしみちゃんのエレベーター問題、どんなことがあったのかっていうのを教えてもらっていいですかはい、ざっくりなんですけど TikTok でエレベーターに私が乗ろうとしてたら、まあ普通に明治神宮前ってめちゃくちゃいつも混んでて、うん もうやばいんですよ大体340分絶対待つことが多かった、えー、最短20分みたいな、えー、なんでわざわざ違う駅から行くくらいなんですけど、ちょっとその時は平日だったし、行けるかなと思ってたまたま Vlog を回してたんで、友達が後ろからこうやってカメラを持ってくれてて大体いつも1人なんで、その場面が撮れてることってないんですけど、ちょうど閉まりそうな時に 人が乗り込んでる途中からに私がエレベーター前に到着して、で、まあ、中に乗ってる人と目が合ってるんだけど、うん、まあ、閉まっちゃったっていうのがありました、うん、であれって地上に出るまで2回エレベーターを乗り継がなくちゃいけないんだけど2回ともそれがあって。2回目は超たまたま、電動車椅子のおじさんが前にいたんですよああ見た見たそうあれめっちゃ偶然でよりよりやらせやらせっぽくなっちゃったんだけど、でも本当に リアルで、でもたまたま車椅子が2台いるのに健常者っぽい人が満帆になって2回くらい見送ったかなっていうのをあげて、うん、でまあたまたま撮れたからいい素材だなと思ってそれを TikTok に切り取ってあげたら、普通に順番だろうっていうコメントとか、なんか偉そうとか平等にするんだったら待つのも平等だっていうコメントに溢れ返ってしまったというのが私のあれです。 エスカレーターは他にはあるってことだよねあります地下6階とかなんですけど、うんうん、メトロの福都新線で、うん、あのエレベーターの隣に普通にエスカレーターがあるから、ああなるほどね絶対そっち行った方が早いんですよ行ける場合は、でもし私が歩けたらもう100%そっち行くくらい、そのわざわざエスカレーター探して行ってくれっていうんだと違うけど、まあ、真横にあったし、でなんならその ホームから改札まではエレベーター使って、うん、そこから地上までのエレベーターが並んでたら、うん、さっきまでエレベーターで一緒だった人がエスカレーターで行くんですよねって行けんじゃんみたいな混んでたらそっち行くんだって思うと、やっぱすごく切ないというか、まあ、向かって。 作ってたらだけど、 <laughs> うん、なんかだったら最初からって言いたくなっちゃうなっていう感じうんそうだね <laughs> それがだから順番だろっていうのはでも私もまあ分かんなくなくはない着いた人が先に乗るみたいなのはまあ順番というものであるのかもしれないけど、うんうん、でも一応そのエレベーターにはさ よくデパートにある「ザ優先です」みたいな「専用です」っていう書き方じゃなくて駅とかはまあ1台とかしかないじゃん一本機か一機とかしかない中で。車椅子とかベビーカーとかの方々が優先に乗れるようにお願いしますみたいな張り紙って多分ほぼ必ず今だとあると思うんだよね。なんかそこを考えた時に、まあ、確かに順番もわかるし、うん 皆さんが言ってることも私はまあ分かるなと思うんだけど、うん、でも仮にじゃあ電車でも優先席っていうのがあって。うん、じゃあ早い者勝ちかって言ったらそうじゃないわけじゃんうんうん、必要としない時は別に乗っててもいいと思うけど、うんうん、誰か必要とする人が来たら譲るということが優先っていうことなわけなんだから、うんうん、そこはさ自分の後ろに車椅子の人がいたら、うん でビーカーの人がいたら先に「どうぞ」ってするのが私は優先っていう意味なんじゃないって思うわけよ。 <laughs> それ以外優先ってことに当てはまらないから。 <laughs> そうだから順番だよっていうのは、まあ、それはわかるんだけど。エスカレーターエレベーター階段って3択あるうちの、うん、まあ私たちは1個しか不可能なわけでまあ、私は歩けるって言っても車椅子を取り残して一人で行くわけにはいかないし、うん、絶対持ち上げられないし、う どどれでも一応使える状態って人がいる中で、その一択を奪っちゃうっていうのは、うん、もしそれが平等なんだったらエスカレーターもエレベーターも車椅子で乗れるようになってたら全然それは同じだと思うんですけどそうねこういうふうに問題提起してさいろんな人たちのこういう意見を賛否聞きながら過ごしてる中で、うんうん、怖いんだけどでも言わない いいのも違うなって私は思うし、うんでも当事者の人からもさなんか言わないでくださいって言われるんだよね、うんうん、あなたみたいにみんながわがままだと思われるので困りますそれ私一番ムカつくのが <laughs> ムカつくって言っちゃったけど車椅子の人がわがままって思われたくないから、うん、わざわざ私のツイートとかを隠立して、う 私はエレベーターで待ってる間、うん、ベビーカーの赤ちゃんとニコニコお話しするのが大好き音符こんなことは思わないみたいな <laughs> 謎のうんこ何なのもちろん私だってその赤ちゃんとねねコミュニケーションして、うん、気長に待てる時もあるけど、うんうん、そうそればっかじゃないからそういうことだから毎日毎日さ「まだ待ってるわ」とかっていうわけじゃなくて、えー、まあね、スムーズにそれは乗れる時もあるし、そうそうそう 混んでる時でも時間に余裕がある時があったりして待ってる時とかもあるけどやっぱみんながそうじゃないわけじゃん人生生きててさ、そういう時ばっかじゃないそういう時ばっかじゃないしトイレ問題のこともプラスして、トイレ感覚が私はないから、そのおしっこうんち溜まったっていう感覚もないし自分で出すこともできなければ止めることもできないのね、うんうん、でその時はご飯を食べた後で お腹をさ下した時のピーピーちーちゃんみたいな、うん、あの感じはなんとなく、うん、なんか最近ちょっと分かってくるようになったの、えー、なんか100%じゃないけどなんかゾワゾワするっていうか、うん、冷や汗がちょっと腰回りかいてるなとかそれがキャッチできてトイレに行ければうんち漏らすってことがなくなるようにはなってきたのね、でも我慢はできないわけよ、インターバルがどれだけあるかがわからないんだけど、だからそれが 先に行ってこいよとかさ <laughs> 違う違う違うないのないのよ入れるトイレがあったか <laughs> <laughs> そのツイッターの時とかはその地図を調べてさこうだこうだって言ってた人が言ってたけど、うん、土地勘はそんなにまずないし、うん、そのないからこそ一回あそこのトイレ行ったことあるなっていうところに確実なとこ行くよねそうじゃんそうだからそこしか分からなかったからその時は1回しかね私は分からなかったから1回に行こうっていう思いで行ってた。うん わけよ私は結構確かに助けをさ言えるタイプの人ではいるけどそうですよね思いましたどちらかといえばでも言えなくないですかなんか言え言えないよ友達いたのになんで友達は声かけなかったのと一番気まずいそれ一番気まずい <laughs> いや友達にそれを任すのもまた違うじゃんなんかそれをしない友達がどうこうって言ってたけどさいや違うじゃん気持ちはさ一緒だよ ってってしかもそれが何人声かける1人降りればそのスペースが空くわけじゃないし、うんうん、車椅子の幅によってはさ2人なのか3人なのか4人なのか降りていただかなきゃいけないのにさ「うんうん、すいません」って「降りてください」っては言えないよなってすごい思う私は言いますよっていう人もいたよ車椅子の人にもさいたしその普通のコメントの中にもいたし私だったら言いますみたいな。 本当にそうってその場面になってみて、うん、周りの視線すごいぜって思うんだよ、ね、なんか言わない方が悪いっていうわけでもないし、うん気づかない方が悪いって100%言うのもまた違うと思うけど、うんでも言えない空気を作ってるのもあるんだよっていうのもあるしさ。声かけて断られた経験が多分みんなあると思ってて「うんうん、すいませんちょっと乗ってもいいですか?」って言ったら舌打ちされて閉められたとか <laughs> まあ、もちろん無視されて締められたみたいな経験がもうあるから、うん、今回はちょっとリスク取ってまで言わなくていいかってやっぱり怖くなっちゃうひよっちゃうから言わない方が悪いっていうのは違うよな。そうするとねまたさ もうほこたてよ完全にほこたてなんだけどさそうマジそうあのこっちっていうか、えっとまあ、健常者側と言おう健常者側の人たちが、うん、いや声をかけたことがあるんだけどってそうあの嫌な対応されてそう嫌な対応されてもう声かけたくなくなりましたって言うんだけど、うんいやそれはまあ人それぞれだって言ってしまったらさこっちサイドの話はそうなるんだけどさまあでもそれは人それぞれだしやっぱそういう対応の もいるから、まあ、だからまあこっちの意見もばっかり、ね、こうやって言っててあれだけど、うん、まあね人それぞれだから声かけてほしいなってそんなこと思わず声かけてほしいなってすごい思うし。うん、けど声かけないで普通にさっと降りていただいて、うん、エレベーターの場合はねそうそうで声かけはまあまあそうですね、うん、だからそうだからそれがどっちも嫌だ嫌だ なんだかんだってなると結局だからそれが機械になるわけじゃんうんうん、でシステムになって声をかけなくてもやるシステムみたいなさ、うんうん、ピッてしたら入れますとか、うんうん、もうそういう証明がないとできませんとかっていうふうになるんだろうなって思うけど今回もベビーカーの人たちがさ「あ分かります分かります」って多分すごい言ってくれて、うんうん、最近ワンちゃんカーも多いじゃん。多いですね <laughs> 多いよね多いよね、うん、天皇とかの方に行くとすごい いたなっていうのが思うんだけど、ね、私も車椅子に連結させてほしてますだからなんかそれで並んでた時とかがあって初め赤ちゃんかなみたいなベビーカーかなって私はパッと見分かんなくてねあれ隠れてると分かんないですよねそうそうだからで順番順番順番って思ったらよく見たら、うん、ワンちゃんって思って <laughs> ワンちゃんか <laughs> みたいなそれを使うことに否定してるわけじゃないよただそういう、ね、そういう人たちも、うん、なんてねそういうアイテムも増えてきて、うん、その人たちがまたこうそのエレベーターを使うという割合に入ってくるとさ、うんうん、ますます大変になりますよっていう話なので、それが今度さエレベーター歩ける人は まあ、乗らないでくださいなんて今言ってないけどなんかエスカレーターとか、ね、エスカレーターとか階段の方をもし優先し優先でが使ってくれたら嬉しいなって言ってるのに今度さ私は内部紹介いやまずそれそんなこと言ってないじゃんってそれだかちゃんと なんかえんかツイッターのね文字だけだと確かにそうなるけどでもどう考えてもさ読んだらそう伝わりませんって思うしその後に出した YouTube もねちゃんとそうやって言ってるんだけど、うん、結局最後まで見ないし、うんうん、ネットニュースもそうやって書いてないのに、うんうん、最後まで読まないから。歩ける人ってくくってほしくないですそうそうでもそういう人のためにヘルプマークっていうものが あってヘルプマークってあれってよくも悪くもどこでももらえるから、あれをなぜエレベーター乗る一時的な時だけでもペロってバッグからこう出していたら肩身が狭いって本人も思わなくて済むし、周りの人もなんでこの人歩けるのに乗ってるのっていう目線もなくなるから、お互いにとって幸せヘルプマークでコミュニケーション取ることって、そんなにマイナスがないのに、あれを持つことも選択せず、 優先されして乗りたいですっていうのは違うんじゃないのって思っちゃって、うん、本当に必須なんだったらマジですぐもらえるんだからもらえればいいしそのたったもらうって手間もせずに自分も内部障害だから気づかれずにとかって、うん、わざわざ攻撃的に書くのは違うんじゃないのって思ってて。 内部障害とかちょっと膝が痛いとかを全員集めてもあ何も <laughs> 並ばない並ばないし途中までエレベーターで途中から階段で行く人とかめちゃくちゃいるからもう <laughs> そういうのも見てるからこっちは発信してるのにやっぱあの一部だけ切り取って最後まで見ずに、うん、私の TikTok もちゃんとヘルプマークにも触れてるのに、うん、そこには。 うわーって「わがままだ!」って書かれるから、うん、なんかもう書きづらいよねもう長年の車椅子ユーザーさん、うん、手動の私タイプの方の車椅子ユーザーさんは、うん、もうエスカレーター乗っちゃうっていう人がすごい多いねでもあれめっちゃ後ろにいる人怖そうじゃないですかえでも、まあ、海外は、うん、乗っていいの乗っていいのエスカレーター、えー、てか別に日本も ダメっては言われてないんだってんなんか法律上とかさルール上ダメってなってないし、うん、エスカレーターをよく見るとエスカレーター自体には書いてないのが多い、えー、書いてあるのもあるかもしれない、ベビーカーのマークはあるけど車椅子マークが書いてあることがないんだよねダメってうんそう、えー、だから昔から車椅子さんになってる人たちは、うん あのリハビリの練習とかでやってた時あるんだってエスカレーターの乗り方とか、えー、捕まってってことそうそうそうそう、えー、そうなんです、ね、でもなんかこう事故とか転倒とかがあってからなんかなんとなくダメっていうこのあれがあったり、うん、だからデパートとかもう3回くらいはエスカレーターで行っちゃいますっていう人とか結構多くてえー、いやでもそう 行けたら行きますね行けたら行きたいけど怖いじゃん、ね、まあそれをするためにやっぱ練習をさしなきゃいけないと思うけど、でもだからそういう手段を使わないと、やっぱりそれくらいやっぱエレベーターって日常的に待つものだっていうのが、うんうん、みんなの車椅子さんの中で当たり前になってて。うんうん 一個一個の移動でさえめちゃくちゃ時間かかるわけじゃん、ね、なんか本当にあのマップに出てくるやつの4倍かかりますよね、うん、めっちゃかかる4倍出てたらいいんじゃないかくらい私ねだからその電車の乗り問題もそうだけど、うん、今 ね、少しずつスロープなくてもみたいな感じのところも若干は増えてきたけど、うん、都会っ子とまあこの田舎っ子の違いがあると思うんだけどさ、うん、まあ一番は多分メジャーなのは山手線で、うんうん、あのピンク色のところがありますってなるじゃんでも追いからしてみたらね <laughs> 乗り場がそうであっても、うん、降り場の駅がそうでない場合があるわけじゃん、まだ。全然ありますねでしょ 着いたら隙間ゴンベラでええそうそうそうそうだから結局そうなった場合、うん、行きは大丈夫だったとしてもりを手配しなきゃいけないから、うん、結局スタートそうなっちゃうんだよねそう結局頼まないとそう結局頼まないとダメででそれも、まあ、今日もさ品川から錦糸町までの うん、えーと、乗り換えで15分くらい待ったかな20分くらい待ったかなあ頼んだんですか1本見送られて <laughs> その後にっていうのがあったからでも1本だといい方だと思ってしまいませんもはや、まあ、そうだね乗る駅と目的駅にもよると思うけど、うん、新宿とか渋谷東京駅とかはめっちゃ、まあ、新宿が一番待つかなそのイメージ新宿はもう JR <laughs> の新宿 使わないんですもん本当にえ怖いよ本当。三十30分以上待つ時なんかあるもんねあるあるあるだからそういうのをやっぱ見越して前から行動しなきゃいけないしでもじゃあって走れるわけじゃないから急げないしめっちゃもどかしいですよね <laughs> そうだからだ一つ一つの一個一個の時間がかかるのにそのエレベーターも待たなきゃいけないで、うん だったらあの時間っていう部分では平等ではないなと思うわけよ全然平等じゃない <laughs> 使える時間がねでよくそのコメント欄とか見てて思うのは、うん、一般的に健常者って呼ばれてる人たちと、うん、私らも普通に働いて、うん、てめえで飯食わなきゃいけないわけじゃないですか、そこは平等なのに、そういう移動交通弱者って多分カテゴライズされるんだけど、 交通弱者ってだけでそこがもう一気に平等じゃなくなって、うん、でも普通の人と同じくらい働かなくちゃいけないし時間も車椅子だからって遅れますって言いたくないじゃないですかそうそうそうだから超早く出てもエレベーターがめっちゃ並んでて待たされて乗れなかったりとかいやそうだよねそうでもそれがコメント欄とかだとあんまり伝わってない 遊びに行くんだったらずらせよとか、ピーク時に乗らないかな私はとか、うん、誰私はってあんたマジ誰みたいな <laughs> いや本当そうだよねでもそうなると障害者年金もらってるだろとか言われ始めるんだよ結局私、見ててちっもらってんだっけ一応いただいてますけど えでも結構車椅子のメンテとか病院内で普通に消えませんそうだよこの前さ車輪をね前輪を変えたの錆びちゃってたから、うもうだってどうしても錆びるじゃん、うん、生きてたらというかさですもんねほぼそうそうそう生きてたら錆びるしそのままにもしておけないけどいつさぐにゃってなって走れなくなっちゃうかわからないから、って思って 交換したら、えっと、8万くらいだったんで2つで1個4万円でいや高いいやでもそういうの全然ありますよねとかねだから、まあ、確かに使える補助とかもあるけどじゃあって全部自分で出る分だってあるわけだし、うんうん、車椅子だって一生もんじゃないから、うん、買い替えなきゃいけないし とかね病院に私はかかってるから薬代とかもあるし、うん障害者割引とかもあるけどそれって、ディズニーランドとか USJ とかさ全部乗れるわけじゃないから乗れない乗りたくても乗れないアトラクションがたくさんあるのを、うん、あっちもさ全部利用ねさせることができないからそれは全額取るのも違うわけじゃんだってそういう意味があるっていうことがあるわけでさ、うん、あと収入が全体より低いっていうのがあったりとか 年収300万超えてる人が障害者の中で日本で2%なんですってまあいろいろ状態があるからさヘルパーさんつけなきゃいけないっていう人はヘルパーさん代があるしね、で重度とかの人たちはさ、稼いじゃうとヘルパーさん代はもう出せませんよって補助出ませんよってなるんだよね、えー、だからそう国なんだっけかなだから実費で払わなきゃいけないってなるんだけど、うん 実費ってなったら毎月だってさ5万結構な額続けてる一日中ヘルパーさんいる人とかね、うんうん、は実費なんか無理じゃんって、うん、だから結局収入が得れない状態、あ収入を抑えるしかないそう毎月5万くらいしかダメなんだけどなんかそんくらいレベルなんで本当にそう障害者年金プラス、うん、なんか本当にほぼないくらい えでもそしたら手取り、まあ、丸十ちょいとかじゃないですかそんなこと言ったらそうだよだからそれそれで生きてくださいっていう感じだから自分じゃなく誰かの扶養で生きるとかそういう人もいるの働きたくてもそれボーンと超えればいいけどそんなの無理だから結局働けないですっていう感じ。 になっちゃうっていう人とかもいるし、うん、だからそういう部分でさだ障害者年金があるからとかさ、うん、あのとかじゃなくてやっぱり自分らで稼いでいかなきゃいけない人は稼いでいかなきゃいけないわけで。うん、でやっぱり全体的な障害がある人の割合とか車椅子人の割合でやっぱりお金がなくて、大変な生活を送っている方々がもしかしたら多いかもしれないけど多分 私とかさしみちゃんは、うん、裕福に過ごしてる方なんだと思うんだよ、ねうん、もうそれはもういろんな投稿を見てみたりしたらさブランドめっちゃブランド物買ってるしねっていやそれだってさいやでもめっちゃ働いてるからあそう働いてるからトリプルワークですよ今 <laughs> あそうなのそうやいです一日34時間くらい 寝てないアピールですけど、いやいやそうよだって俺だって休みないアピールするけど休みなんかないから体調悪くても休めないし、うん、かといってじゃあって私は居酒屋バイトの兼用できるかってできないしやれる仕事っていうのが絶対ほぼ決まってくる、うん、でもその中でじゃあどうやったら収入見ますかって考えて、うん、あのパソコン技術をどう上げるかとかさ、そういうのはもう自分たちの努力でなってるものだから、それをさああだこうだ言われる筋合いは正直ないのかなって思う し、うんうん、だから文句言っちゃダメっていうわけじゃないしさ、うん、 <laughs> そう考えた時にだからさっきみたいにさ時間もみんなと同じ時間で過ごしていく。うん、か激混みの時に通勤する人もたくさんいるしさ本当通勤ラッシュの時に通勤してる人っすごいと思うよ何回自殺しようと思ったか時間もめっちゃ多いしちょうど高さが車椅子って、え <laughs> ジャストじゃないですか、うん、でそのまま 出されたこともあって。